Just hit a button, Morty. Give me a beat. Oh, man. Okay. All right. Um. You make the beat. Yo. <laughs> My bad, Bana. Check uh-huh. it. Good. My bad, Doctora. Nah, Boski. Check it. Toda chunka bolo yang. Oh. ndo nianze tesa boda chungika seyeng ndo niseme peso roda tung adwaro mang'eny ndo nimeja leso koni mchungi adwaro na peny tomana maana amaresa chung kabolo yeng ndo nianze tesa boda chungi seyeng ndo niseme peso roda tung adwaro mang'eny sokoni mtungi adwaro na peni, ndo maana amareza. Ukitaka kujua ukweli, ujue uchungu ndo leta uchunguzi. Ukipata ukali ya reli, ujue gari na moshi ni train. Fix a nut so loose, then you'll need another time. Feelings I can't use, cause I love only my rhyme. A face that's so cute makes a perfect angle. Closed in on the rest, cause I rain on the jungle wanted a shambala then I shop to get a bangle najibu maswali siseme balala kwa juta ni humble nilidhani kimambo si mambo nikapata mingi fika kampo ibaraka za kuzidi mbali na watu wenye wanajua do manguna wanapenda fomu na mbogi ya kuwapurura kwa show maheta wamesoma sana wazidi kuwa ndo chaneli pro poda chunga boloyeng ndo nianze tesa poda chungika seyeng Ndo niseme peso roda tung adwaro mang'eny Ndo meja leso koni mtungi adwaro na peny To maana amareza poda achung kabolo yieng' Ndo nianze tesa poda achungi kase yeng Ndo niseme peso roda tung adwaro mang'eny pesa ukoni mtungi adwaro na penye ndo maana amareza afrika realest wakanda brand topika na interest wabababan kufika milele si wandaman ikibamba warasu si watagwan nguvu iko hapa ni kaya clan smoke all over and I'm the band truly fully I'm now a son I got a hand just like a fan pretty pricky every day I thought it's like a need Kenya wapi na nitoke usani sionikani kamili shule kama jela si wengi walinona na wivu na when I make my music I'm so proud to be stars, oh my gosh Naluku akikala clash Nasuka washiforili oh, moyo na baki jungo smash Siogopi kupenda dime ting fire hata kani bash Piga na piga for real dakika kiasi kaku flash Mapenzi mlango wa nyuma foundation fiti waga juma Bora sura si ya kuchuna hiyo mali kuna kuna uh. Oda chunka bolo yeng Doni anze tesa say ndo niseme pesa oroda tu adwaro mang'eny ndo nimeja leso koni mtungi adwaro na peny maana amareza poda chung kabolo yeng ndo nianze tesa poda chungi kase ndo niseme pesa oroda tu adwaro mang'eny ndo nimeja leso koni mtungi adwaro na peny maana chunka bolo yeng ndo nianze tesa boda chungika seyeng ndo niseme peso roda chung adwaro mang'eny ndo nimeja leso koni chungi adwaro na peny Tumana ama reza boda chunka bolo yeng ndo nianze tesa boda chungika seyeng ndo niseme peso roda chung adwaro mang'eny ndo nimeja leso koni chungi adwaro na peny Tumana ama reza